ассалаумағалейкум құрметті көрермендер негізі алдыңғы мен бейнелерімде айтып кеткендей біздегі мына назарбаев өз еркімен кетпейді ол сол жаққа кремльмен байланып отыр путин екеуі яғни баяғы сссрдің жүйесі әлі күнге шейін сақталып мына тәуелсіздік жай көзбояушылық арендаға алғандай иллюзиямен ұсталып отыр халықты ақмақ қып себебі көздеріңізді ашып қараңыздар менің жолдастарым қытайға жұмыс жасап жүр мен де өзім қытайларға жұмыс жасадым кезінде қарап отырсам сонда біз өз елімізде не үшін қытайдан келген адамдарға жұмыс жасауымыз керек және олардың кәсіпкерлерін налогтан босатып отыр салықтан ал сен өзің қазақ болып өз еліңде бір кәсіппен айналысқың келсе сені проверкадан проверка салықтан салық мойныңа артып неше түрлі проблема создавать етіп береді волокита қағаз анау мынау деп тексеріп шұқып ал оларға именно қытайдан келіп жатқан азаматтарға сондай қатты демеу қолдау көрсетіліп жатыр көздерін ашып қарағандар оны еш күмәні болмайды сосын әртүрлі біздің салаларға смело кіріп кетіп жатыр ешқандай кедергісіз ал жергілікті қазақтар осы жерде еш жаққа қашпаған еш жаққа кетпеген соларға жалданып жұмыс жасап жүр өздеріңіз қорытып қараңыздаршы қаншалықты сіздің таныстарыңыз және сіз кімге жұмыс жасап жүрсіз орысқа ма қытайға ма кәріске ма армянға ма грузинге ма ұйғырға ма осыдан ақ қорытынды жасауға болады сосын тағы бір айтайын деп жатқан бізді мына мемлекет ретінде еш ел мойындамайды және сыйламайды түркі халықтарын есепке алмағанда себебі біздің мемлекеттік қызметкерлер бізді біздің ар намысымызды таптап әлемге күлкі болып отыр өз халқымен халқын тұншықтырып аузын жауып жұдырық көрсетіп жаңағы неше түрлі постанова подстава жасап менің өзімнің де басымнан өткенім бар оны қазірге ашып айта алмаймын өзімді де мына хайвилда сондай бір жаңағы қызметкерлер жасап тастағысы келді қысқаша айтатыным ол ол сотрудниктер негізі открыто былай қолдарын бұлғамайды егер қандай да бір саяси оппонент бар болып оны құрту керек болса олар сол саяси оппоненттің дәрежесіне қарап және жаңағындай ашық атып немесе солай жоюға олар тек мынандай расчетпен барады көпшілікті қорқыту үшін ал олар қолдарын таза ұстап қалатын есеппен қимылдайды мен өзімнің опытымда айтарым болса сіздерге ашып. олар көбіне несчастный случай ұйымдастырады этаждан құлап кетті немесе мас болып аварияға түсті болмаса мас болып жолға шығып қағып кетіпті деген сондайлар ұйымдастырады бұның барлығын кейін мен чопа чем қалай не жасалды не болып жатыр көп нәрсенің басына ашуға болады просто халыққа жетіп жатқаны бер жағы ғана яғни постанова фильмнің бер жағы соған көбісі көрермен болып аң болып біреулері ырза болып көзайым болып отыр негізі көздеріңді ашып ертерек дабыл қағып оянбасаңдар құрдымға кетеміз барлығымыз алдында жаңағы наурызда бір екі болған қақтығыстардан айттым ба айтпадым ба телефонды алып қойып сондай жағдайлар болған сосын именно қазір байқап жүргенім менің телефоным интернетке шыға алмай басқа біреулерде істеп тұрса сондай ситуациялар көп болып жатыр және мүмкін простушка болып жатыр оған таңғалмаймын мен мүмкін содан да көп жаңағы жолдастар алшақтап былай кішкене солай байланысты үзіп жүр ма жаңағы сотрудник жолдастар болсын кім болсын бірақ негізі халық біріксе қорқатын дым жоқ бір сәтте нүкте қойылып барлығының беті ашылып анық нүкте қойылатын күн туады бүкіл мына былық шешіледі бірақ күнде негізі халық бұл жерде заң үшін тәртіп үшін әділдік үшін күресіп жүр ал сотрудниктер сол әділдік үшін заң үшін тәртіп үшін күресу керек адамдар мына общий благосостояние үшін күресіп жүрген белсенді азаматтарды давить етумен айналысып жүр кішкене саналарыңды оятып сотрудниктер ояныңдар чем вы занимаетесь вы занимаетесь подавлением активистов тех кто активно выражает свою мысль свободно выражает свой протест требует справедливости закона и порядка требует соблюдения закона и порядка это активные граждане а вы занимаетесь вместо того чтобы защищать закон и порядок вы занимаетесь подавлением свободы слова закона и порядка елдің ар намысын көтеріп жатыр қорғап бірақ мемлекеттік тұрғыда біздің абыройымыз көктейін себебі мынандай үкімет біздің абырой намысымызды таптап жатыр соны анық түсінсеңіздер деймін мен мына көріп отқан ағайын жұрт көпшілікке таратып бөлісіп арнаға жазылып былай түсінікпен көбінесе байланысты ұстап көз ашумен айналыссақ біріксек сосын мынандайдан абай болыңыздар жаңа өткенде де айттым жаңа очки киіп жүретін постоянно қара очки сосын жаңағы медицинский маска киіп непонятный адамдар е айналайын мына іште жүріп іріткі жасап жаңағы титушки деп жатыр ғой естеріңді жиыңдар елдеріңді табыңдар вот эти все активисты активные граждане занимаются борются для общего благосостояния населения страны а вот эта власть занимается подавлением Вообще власть себя показывает, будто он террористическая организация. Терроризм – это то, те, та система, которая, там, угрожая, шантажируя, ставит свои условия, играя на страхе других. яғни қорқытып адамға өз мүддесін жүргізіп шартын қоятын жүйені террорист дейді а біздің жүйе дәл қазір осындай өзі жасап отыр экстремист деген экстремизмом называются те кто рискует своей жизнью и от этого получает кайф, адреналин, экстремалы. Есть экстремальные виды спорта, экстремистские организации. Вот они, те, которые рискуют своей жизнью, получают удовольствие. А где вы видите таких активных граждан, когда они требуют, открыто выражают свои мысли, слова и требуют законности, соблюдения закона, порядка, классности, справедливости – это никак не может толковаться экстремизмом и терроризмом. Не надо пудрить населению мозги и все вот это. Вот такую систему надо мошенническую кончать. Это что за беспредел и безобразие? Везде вот это искажение, фальсификация – ақты қара қараны ақ деп былықтырып отыр мына билік бар ғой қашанғы соның сайқал өтірігіне мына алдап белсенділерді экстремист террорист деп бұлықтырғандарына қашанғы сеніп келмекшісіңдер мына сотрудниктерге айтарым айналайын жиып билерін табыңдар халық күресіп жатса жалпы жағдай үшін күресіп жатыр өз өздеріңді өйтіп бөлектемеңдер халықтан халықтан асып ешқайда кетпейсіңдер ол назарбаевтың етегін ұстап сендер де бір жаққа қашып кетпейсіңдер әркімнің сұрауы бар ал жеке кейін өзің тәжірибем бастан өтіп жатқан неше түрлі жағдайлар бойынша жаңағы покушение болсын былықтырып өтірік шегіп өліп қалып немесе этаждан құлап кетті деген подстраивать етпекші болған қызметкерлердің былығы бойынша хайвилда оны кейін жүйе ауысқанда айтам. себебі мына жүйеде бүгін по факту көрсетіп ол әділдікті іздеу еш мәнсіз себебі сені өтірік бұрмалап неше түрлі фальсификация жасап сені алып, сені террорист қылып жіберу спокойно қолдарынан келеді сол үшін жалпы қауіпсіздік үшін олай жасай алмаймын әзірге мен бүкіл былықтарын ашып ал жүйе тазарғанда действительно мына заңдар дұрыс жұмыс жасайтын кезде бүкіл по факту шығаруға болады ал амандықта жүздескенше халқым аман болайық бір бірімізді іздейік қолдайық қашанда әділдік үшін біргеміз